Um. Mlad čovjek, a već major. Što dalje implicira da je to promaklo detektivu Kopni Kolu, što dalje implicira da je gore pomenuti degenerit. Prave onolike školetine, domove kulture, bolnice, a zatvori u bolicni. Jebem ti državu koja nema zatvore. Puh!